Hallo, wie geht es euch? Ich heiße Luis und ich lerne Deutsch und Englisch an der Sprachschule in Alcalá de Henares. Hier meine Freunde, Don Quixote, Sancho Panza und ich, wollten euch zeigen unser Lieblingsort in Alcalá und etwas darüber erzählen. Also, wollen wir damit anfangen? Hey, was ist los? Seid ihr müde oder was? Ich glaube, Sie wollen hierher bleiben, um andere Leute zu grüßen. Hier konnte ihr Kaye Major sehen. Damals war sie am wichtigsten Straße Alcalás und heutzutage ist, würde ich sagen, am berühmtesten. Hier kann man auch Cervantes Haus finden, wo er geboren wurde. Und es ist seit Jahren ein kleines Museum. Diese Straße liegt in der Altstadt. Hier kann man viele kleine Geschäfte, Bars und Restaurants finden. Je besser das Wetter ist, desto mehr Leute auch man auf die Straße finden kann. die an der Uni Alcalá studieren, sogar viele ausländische Studenten. As I told you before, this was the most important street in Alcalá. The old city was divided into three quarters, the US, the Arab, and the Catholic one. This street belonged to the Jewish quarter, and they used to have their shops and workshops here along these corridors in the main street. In why corridors would you ask? Okay, I'll tell you. In the summer it was very hot here in Alcalá, and during the winter it used to rain and snow a lot. That's why they used these corridors to get away from the bad weather conditions. Smart people. Ahora quiero enseñaros algo realmente curioso y que solamente podréis encontrar en esta calle de Alcalá. ¿Sabéis para qué servía ese agujero que está ahí arriba? Bueno, pues os lo voy a contar. Hace muchos años, como os he dicho, en esta calle había muchos comercios y talleres. Las personas que tenían dichos comercios y talleres solían vivir en los pisos que tenemos aquí arriba. Entonces cuando la gente llamaba a las puertas, si ellos estaban en el piso de arriba, lo que hacían era mirar a través de ese agujero para ver quién era el que estaba llamando y qué era lo que quería. De nuevo, gente práctica, inteligente. Hier gibt viel zu We are waiting for you. I'm sure you will enjoy. No dejéis de venir a Alcalá, a Madrid y a España. Os esperamos. Hasta pronto amigos.